Bajo un hechizo ahora estás. El ritmo te seco al aplaudir y al marchar. Bajo un hechizo Did it?

Bajo un ahora está.